Today we were going to discuss about the purchase consideration method goodwill valuation के हम तीन मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड दूसरा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड तीसरा था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड आज हम चौथा मेथड डिस्कस कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड किसी दूसरे बिजनेस को जब हम परचेज करते हैं तो उस बिजनेस के बदले में हम कंसर्न पार्टी को कितनी पेमेंट करते हैं और हमारा बिजनेस की वैल्यू क्या है दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा गुडविल के रूप में कंसिडर किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल हम किसी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस जो है वो अठारह लाख में परचेज कर रहे हैं जबकि हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है वो केवल और केवल सोलह लाख रुपए है तो उस कंडीशन में जो दो लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो क्या है गुडविल जो दो लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं वो गुडविल है अगर हमारा बिजनेस की वैल्यू ना दी हुई हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स हैं उनमें से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए हमारे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी एसेट्स हैं उनमें से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए हमारे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी उस बिजनेस की वैल्यू के बदले में जो चीज़ हमें मिल रही है जो अमाउंट हमें मिल रही है वो अमाउंट कंपेयर कीजिए कम या ज़्यादा जितनी भी है अगर ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो हमारा गुडविल रहेगी और अगर कम अमाउंट रिसीव होती है कम अमाउंट हमें दी जा रही है बिजनेस परचेज के बदले में तो वो कैपिटल रिजर्व के रूप में कंसिडर किया जाएगा हालांकि यहाँ पे हम वैल्यूएशन और गुडविल कर रहे हैं तो नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट ही हमें मिलेगी वो गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि if asset of business is amounting to right fifteen thousand and it's is amounting to two lakh and if the business is purchase for rate 20 lakh the amount of goodwill will be पहले बीस हजार में से आप पंद्रह हजार माइनस दो हजार तेरह हजार रुपये आप सॉरी पंद्रह लाख माइनस दो लाख तेरह लाख रुपए बचते हैं बिजनेस के एसेस्ट में से अगर लाइबिलिटीज को लेस किया जाए तो तो एसेस्ट हमारी बचेंगी तेरह लाख की तेरह लाख की एसेस्ट बीस लाख रुपए के परचेज कंसिडरेशन में से लेस कर दीजिए वो हमारी क्या होगी गुडविल होगी तो बीस लाख माइनस तेरह लाख है सात लाख रुपए की हमारी क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा आता है एनिटी मेथड एनिटी एक तरीके से हम ये दर्शाती है कि आज जो हम एक रुपया परचेज एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आने वाले समय में आने वाले एक साल बाद आने वाले दो साल बाद उसकी कीमत क्या होगी इसके लिए हमें एन्यूटी टेबल दी हुई मिलेगी या एन्यूटी का कोई ना कोई साथ में हमें क्ल्यू मिलेगा कि एक रुपया बढ़ के इतने रुपये हो जाता है एक रुपया इतने साल में बढ़ के इतने रुपये इंटरेस्ट के साथ इतने रुपये हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसा क्ल्यू मिलेगा जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एन मेथड है या कोई और दूसरा नॉर्मली एनुटी हमें ये दर्शाती है कि किसी भी देखिए एनुटी जो है वो एनुअल से बना है एनुअल से बना है एनुटी तो एक साल बाद एक रुपए की क्या कीमत होगी या हमारे बिजनेस की क्या कीमत होगी उसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो हमारा एनुटी मेथड माना जाएगा ठीक है इसमें हमारा ईयर ऑफ परचेज भी साथ में दिया हुआ होगा जो पीछे हमने वैल्यूएशन मेथड किए हैं उनमें किसी भी मेथड में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको कंसिडर नहीं किया जाता था अब इस मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं ये ध्यान रहे एक इलिस्ट्रेशन देखिए उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तेरा की इलिस्ट्रेशन कहता है कि the profit of a company during the last four year were at a sixteen thousand twenty eight thousand twenty thousand and thirty two thousand respectively the capital is rate two lakh and return in similar business is 10% on capital employed. Calculate goodwill by annuity method based on super profit. हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पे एनुटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है द प्रजेंट वैल्यू देखिए यहाँ पे इसने स्पष्ट दिया कि the present value of rupees zero point two eight two zero one zero two annuity for four year at the rate of five percent return is rate one ये कहता है कि आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं आज अगर हम पूंजी लगाते हैं zero point two eight two zero one two rupees वो आने वाले चार साल के अंदर पांच परसेंट इंटरेस्ट के साथ एक रुपया बन जाता है एक रुपया बन जाता है चार साल में पांच परसेंट इंटरेस्ट के साथ तो ये हमारा क्या है एक तरीके से एन्यूटी ये हमारी एन्यूटी को दर्शाएगा कैलकुलेशन के लिए पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सोलह हजार अट्ठाईस हजार बीस हजार और बत्तीस हजार का टोटल किया और चार से डिवाइड कर दिया एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट आया चौबीस हजार चौबीस हजार में से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट हमने लेस कर दिया दो लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है दो लाख रुपए की पूंजी के ऊपर दस परसेंट अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो बीस हजार रुपये प्रॉफिट बनता है सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा average profit minus normal profit that is चौबीस हजार माइनस है बीस हजार चौबीस हजार में से बीस हजार लेस करेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास बचेगी फोर थाउजेंड चार हजार रुपये केवल अब चार हजार रुपये का हमें क्या करना है एन्यूटी वैल्यू निकालनी है अब एन्यूटी वैल्यू निकालेंगे तो इसने दिया हुआ है कि अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं कितना रुपये 0.282012 वो आने वाले चार साल में कितना बन जाता है पाँच परसेंट इंटरेस्ट के साथ एक रुपया बन जाता है तो हम हमें अमाउंट आज कितनी इन्वेस्ट करनी है सुपर प्रॉफिट आज एट परसेंट हमारा कितना है चार हज़ार चार हज़ार के बेस पे हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर हमें अगर annuity value zero point two eight two zero one two है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी एक रुपया अगर एनुटी की वैल्यू एक रुपया है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी one divided by zero point two eight two zero one two और अगर एनुटी की वैल्यू हमारी कितनी है चार हज़ार है तो उस कंडीशन में प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी चौदह हज़ार एक सौ चौरासी रुपये तो गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी चौदह हज़ार एक सौ चौरासी रुपये गुडविल